Kaixo, kaixo, zer moduz zaudete? Ongi etorri internetera biltzeko beste tutorial honetara. Mikel eta Jon gara, eta kasu honetan, nabigatzailean pasaitzen biltegiratzea azalduko dizuegu. Segurazki, askotan interneten nabigatzen zeuden dutela, sesio berri bat ireki duzue, Facebook, Twitterren, eta nabigatzaileak horrelako mesutxo bat atera dizue. Gorde nahi duzu pasaitza webgune honetarako? Gorde iman gero ez duzu pasaitz hori berriz gogoratu beharko. Nabigatzaileak ingo du zure partez, eta ez duzu berriz pasaitza idazten denbora galduko. Baina, nola egiten du hori gure nabigatzaileak? Gure kasuan, Google Chrome erabiltzen dugu. Ikonotxo hori ezagutzen duzu, ezta? Aurrekoan, gorderi eman gero, pakete baten moduan, gure pasaitza Google Netxe baten modu konon baitera eramango du. Eta han gordeko du. Noiz bait behar baduzu pasaitza, berak hortik jasoko du. Orain pasaitza gordeta duzula, jakin barko duzu nola joan, pasait guztiak ikusteko ezta? Ea ba, lehenik eta behin, sartu zaitez Google Chromeen. Bigarrenik, sartu hemen agertzen den testu lerro hori goiko barran, hitz hitz eta intro sakatu. Eta hemen daude nabigatzailari gogoratzeko eskatu dizkiezun pasaitzak, erabiltzaile izenekin. Gainera, jakin eskuineko aldean ateratzen den begi ikonotxo horretan klikatuta, pasaitz hori esplizituki ikusteko aukera izango duzula, Beraz kontuz, horrek esan nahi du norbaitek zure ordenadorea sartzen bada, ikus ditzakela pasai hori. Hori dela eta, hemen dugu pasai zeguran errezeta. Artu du boligrafoa, horri bat, karpeta bat eta pasita zaila. Idatze horrian pasaita, sartu karpetan, eta txean gorde, leku zueguru batean. Pasaitza edazteko, mesedez, ez idatzi AAAA bat dirulau zure izena edo pasaitza bezalako hitzak. Horien ordez, saiatu letra handia eta sea, zenbakeak eta letrak desberdinak erabiltzen eta hau izan da guztia. Urrengo batera arte.